змаганнях з практичної стрільби з гладкоствольної рушниці спортсмени змагаються в чотирьох класах зброї. Е, це стандартний клас, це класичні стандартні напівавтоматичні рушниці. Клас стандарт мануал, це клас помпових рушниць або рушниць ручного перезаряджання. Це відкритий клас, це клас рушниць е, з коробчатими від'ємними магазинами або е, Е, класики, в якому можна використовувати е, оптичні електронні приціли, каліматори чи оптичні приціли. І також модифікований клас. Модифікований клас від стандартного відрізняється наявністю дульних тормозів компенсаторів і більшою кількістю е, набоїв в магазині, дозволеною на стартовій позиції. Крім того, спортсмени в змаганнях з практичної стрільби розподіляються на 5 категорій: це юніори особи віком до 18 років це жінки. Це основна змагальна категорія у віковій категорії від 18 до 50 років. Це сеньори, особи, які старші за 50 років віком, і суперсеньори, особи, які старші за 60 років. Ну, от повинен сказати, що в Україні вже є і леді, і юніори, і сеньори, і навіть суперсеньори. Ну і в цілому практична стрільба з рушниці в Україні є найбільш популярною і найбільш розвиненою серед усіх інших видів зброї практичній стрільбі.